Кто же, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же, что подводит регулярно. Ooh. Самый главный аппарат Вести люби люби люби люби. Бобби любит Аппарат вести Ля-ля, а-а-а, арны думали, что я крош... Но я не крош... Я... Ты кто... как Не пойму, где право лезь <laughs>